Thank you. Ha ha ha. 靠海的，靠海的酒店，然后之后就会回去关灯住一晚，然后再去灵明山住一晚，之后就会去爬山看日出，所以呢是个上山下海的出门。这次的 trip 是全程由他 Planning，其实是完年纪的去吧，因为也没打算安排很多很多的行程，就想。 前面应该海边了，现在下去看看。 那风景绝了！咦，嘿嘿嘿嘿嘿。 到了，这边是房间。谢谢，欢迎来我家。欢迎来我家。 是，反正有点难看到。嘿 <laughs> 嘿这边房间有点蛮大的。新进的，新买的。来，介绍一下你的房子。香吗？ <laughs> 这像比较像，放一个炉就可以了。OK。我们这里走的是。 再来。这个是 Seram B Seram B View s i e e t 床。然后还有一个我有看的看。片。这是我们的书桌，然后这个。 在抖音上没有看到的东西。但是为什么会多一张床？不确定是按摩用还是给小孩子。是哦，可是好像有点短。 <laughs> 做工资？为什么他刚刚一来就叫我这边 deploy，那边也可以做 deployment？因为昨天在赶工，赶到像晚上两点多，所以 deployment 他叫我回来这边，准备了这么多支持给我做 deployment，太过分了。责任感。嗯，茶水。下面有冰箱哦，正常的冰箱，不用害怕。 接下来要挂我的衣服去。那这边呢有 t r 的枕头，我也不懂为什么。 <laughs> 是哦，很多 t r 的要睡这里。 <laughs> 这里蛮阔的。喂，这一衣都装爽哎。他他竟然有给一个袋子，所以我们如果要去游泳什么，可以装在这里边带去。蛮有沙滩 feel 的。然后就这个很美丽的厕所。小厕所。 当然。OK，在这边有两个洗手盆。为他家的洗手盆。然后有两个洗手盆，不用大家，虽然每次都是我比较早醒，对有个包装。对。保险箱。然后这边也有一个，我喜欢这边很多镜子。 早上就可以在这里化妆，超级酷！你可以把你的东西摊完可以。但 <laughs> 是还要收回来。里面是淋浴，什么牌子的？不认识。了。哎，里面竟然有椅子，是椅子还是放东西？不懂。还有一个 bathtub，我的最爱。 我觉得它比较大吧。的 l a s 大。小的。 <laughs> 希望我的 lash 可以给我满足这这个预感。我觉得它有点大，不然感觉可以，可以要放很多的水。这边就是正常的厕所啦。应该就这样吧。这个篮子是给我放臭衣。啊。 其实这边他还给了一个可以挂衣服的，挂毛巾吧，然后你就可以拉去对面，然后挂毛巾。然后结束， <laughs> 我们要出去走走了，拜拜。等等，哎，漂亮，整个弯。 我去这边吗？现在？这个泳池？就是那边来讲，早上有那个马来的一个浴室。哦，就那一个角。他们会走，那几个人也是怎么会走过去啊？什么那边？然后就像拜金一样。我去公主。 这晚上。 Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, thank you, thank you. 哎呀，给你录粉啊！今天就把就送出来蛋糕，所以没有机会录到，现在才录到。嗨，surprise surprise，我也被 surprise Surprise! 了，准备 surprise 了，被 <laughs> surprise Thank 蛋糕。

你在给他讲吗？真的。 是泡沫。牛奶色。牛奶色。嗯嗯。